اهلا سلام طبعا الأولوية لهم لأنهم أكثر عايشين لان جهد مكالمه فيديو صاحبي خذ لك هاللعبه وين انتهت الزون شوف ايه بالماي بالماي إيه بخلي مهدي يوريك مهدي ايوه هي <laughs> طلع طلع طلع طلع متسكر عليهم طيب مين ما زود؟ هم هم ضل اثنين آه غزر